এয়া হেৰুৱা সুৰ বিচৰাৰ কাহিনী এয়া জীৱন ঘূৰাই পোৱাৰে কাহিনী কৰিছোঁ নেকি কিন্তু সি যে কাকো নক'বলৈ ক'লে নে তাক বিশ্বাস কৰি ভুল কৰিছোঁ নাই নাই কৰা ভুল সি যি যি কৰিছিলে বেলেগৰ কথা শুনি কৰিছিলে এতিয়া সি কিবা এটা কৰিব কিন্তু কি কৰিব সি আজিৰ দিনটো বাট চাওঁ ইয়াত বহি আছা যে কিয় নাই নাই চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে দেউতাক চাগে আজি আই চিউৰ পৰা উলিয়াব কাইলৈ মানে ৰিলিজে দিব চাগে খুৰা কথা এটা সোধো সোধা বেয়া মানুহবোৰ ভাল হ'ব পাৰেনে পাৰে কিয় ৰত্নাকৰৰ পৰা ভালমেকি হোৱা কাহিনীটো শুনা নাই ভাল হ'বলৈ কি কি কৰিব লাগিব আগৰ বেয়া স্বভাৱবোৰ বাদ দিব লাগিব আৰু আগতে কৰা ভুলৰ বাবে শাস্তি পাবলৈ নিজে সাজু থাকিব লাগিব তাৰমানে শাস্তি পাবই দুখ কৰিলেতো শাস্তি পাবই এটা যদি ফুলবোৰ কোনোবাই মাইন ৱাছ কৰি কৰাই আছে মটিভেশ্যন হয় খুৰা যদি মটিভেট কৰে কামবোৰ কৰাইছে আইনে কি কয় নাজানো কিন্তু মানুহ হিচাপে মটিভেট কৰাজনে কিন্তু শাস্তি পাব লাগে তুমি এইবোৰ কথা কিয় সুধি আছা নাই এনেই তুমি লবক লগ পাইছা কুশ কথা নুলুকুৱা বা মই তোমাক কিবা এটা সুধি আছো লবক লগ পাইছা নাই পোৱা কুশ কুশ হিমাংকুদা আপুনি কেতিয়া পালেহি এই মাত্ৰ ভিতৰলৈ আহক ইয়াত থিয় হৈ আছে মই এতিয়া ভিতৰলৈ নাযাওঁ মোৰ কিন্তু কিবা এটা কথা সন্দেহ হৈছে কি সন্দেহ তুমি এতিয়াই গৈ কুশক সুধিব নালাগে ই কিন্তু কিবা এটা কথা লুকুৱাইছে পিতায়ে কথা লুকুৱাইছে কি কথা সি লবক লগ পাইছে কি অঁ অকল লগ পোৱাই নহয় তাৰ সৈতে কথাও পাতিছে মোৰ মতে লবৰ আজি কিয় এনেকুৱা হ'ল সেই কাহিনীটো কোষই জানে তুমি কিন্তু এতিয়াই তাক একো সুধিব নালাগে তেতিয়া কাইদা কৰি সুধিবা কুন্দন তই ক'ত ঘূৰি ফুৰিছ নাই পুলিচে তোক আৰু মোজাদাৰক বিচাৰি ফুৰিছে গাঁও এৰি যোৱাই নাই গ'লোৱে আৰু মানে দাদা গ'ল মই যোৱা নাই যাম আৰু ঐ আজিয়ে যা চন্দ্ৰক এটেক কৰাটো তোক আৰু মৌজাদাৰৰ ওপৰত বৈষ্ণৱীয়ে কেছ দিছে সেইটোতো ফচিবি যা যা যা চন্দ্ৰক এটেক কৰা মানে লাগলিয়েতো কৈছিলে চন্দ্ৰ আহাই নাই সি তাক মাৰাই নাই আৰে কেছটো কি কেনেবাকৈ দাদা খুব শুই আছে ইমান দেৰিলৈকে শুই আছেনে মোৰ দাদাৰ লগত অলপ কথা আছিলে কি ক'ব লগা আছে মোৰ আগত ক তই ফাঁকি কিয় দিলি তই চন্দক মাৰিছ তাৰপিছতো কাম নহ'ল বুলি কৈছ যে কাৰণ চন্দ যে মোৰ দেউতা মই জানিলো তহঁতে মনে সজা কাহিনী কৈ কৈ মোৰ মা দেউতাৰ হতটো কিয় বনালি মই নহয় নহয় দাদাহে মই কাম কৰা মানুহহে কৈ যা কেনেকৈ দহ দিনৰ বয়সত ঘৰৰ পৰা উঠাই নি ক নক কিয় 껌. 껌. 껌. 껌. সেইদিনাখন বিকাশৰ মুখাগ্নি কৰাৰ পাছতেই দুটা চন্দ আৰু বৈষ্ণৱী বুকুৰে ফালক দুফাল কৰিম মই তহঁতক মই মাৰি নেপেলাওঁ তহঁতক মাৰি পেলালে মাৰ বাপেৰে যিমান কষ্ট পাব তাতকৈ বেছি কষ্ট দিম মই গৈছো গৈছো ৰ'ব ল'ব ল'ব ল'ব চন্দ্ৰ উদ্দেশ্য আছিল চন্দ্ৰ আৰু বৈষ্ণৱীৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱা প্ৰতিশোধ প্ৰতিশোধ কি মই বুজাম তোৰ দাদাক নিচা খুৱাই খুৱাই মোক অপৰাধী বনালে কালিৰ পৰা তোৰ দাদাই নিচা কৰিছে এতিয়া আকৌ কৰিব Uh... জানি এই কি কৰিছো বে লব লাভলি তহঁতে দিয়া নাম মা ককাই মোক লব নাম দিছিল খাবি তই হেৰ আমাৰ মোক বাবাটোৱে নামানা হৈছে এই এইটো মই নোৱাৰিম নহয় প্লিজ ভাই এইটো মই নোৱাৰিম দহ বছৰীয়া ল'ৰাটাক কেনেকৈ ড্ৰাগছ খুৱাব পাৰিছিলি তহঁতি যে খুচি খুচি তাক ড্ৰাগছ এডিক্টেড কৰিছিলি তেতিয়া ভাবিছিলি আৰে ক'লোৱেতো মই কাম কৰা মানুহহে দাদাই যি কৰিবলৈ দিয়ে মই তাকে কৰোঁ নহ'লে যে কেনেকৈ শৰ্মাই তই নিজে দেখিছ এনেই মই তোক কথা এটা সোধোঁ তইতো এতিয়া সকলো কথা গম পালি তই এতিয়া দাদাক কি কৰিম বুলি ভাবিছ দাদাক পুলিচক দি দে পুলিচে পাব তাৰ আগতে ইয়াৰ গোটেই গাত ড্ৰাগছ ভৰাব লাগিব এইটো ল পাঁচ হাজাৰ টকাত তই ৰাখিবি আৰু লৈ আহ কিন্তু মনত ৰাখিবি কিবা খেলি মেলি কৰিবি ইয়াৰ দৰে অৱস্থাত তোকো কৰিম এই মইতো এইটো লাগে এৰিম বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ কালি তোমাৰ কাজিয়া লাগি গৈছোঁ তোৰ মাতা বাবাহে মই আহিলোঁ এতিয়া মই যি কৈছোঁ তাকে কৰ বাচি থাকিবি অ'কে মই আহিছোঁ বৰ্তা এই বৰ্তা কি কুশই লগ পাইছে তাক হিমাংশুদাই কৈছে সি মোক আজিলৈকে ফাঁকি দি পোৱা নাই কিন্তু এইটো কথা কিয় লুকুৱালে মই বুজি পোৱা নাই বৌ আপুনি গৈ নিজে তাক সুধিব নেকি হ'ব মই সুধিম তুমি চন্দ্ৰৰ ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰা আৰু তাক এম আৰ আই কৰিবলৈ কৈছে বোলে বিষ্ণু আৰু হিমাংশুদাই কৈছে বৌ মোৰ তাক এবাৰ লগ পাবলৈ মন গৈছে জানে লগৰ সৈতে কালি কুশই সুধিছিলে মই তাক ক্ষমা কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম মাকে সদায় ক্ষমা কৰিব পাৰিব কিন্তু আইনৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা শাস্তি থাকে সেইখিনিও মই দিম তাৰ বেয়া স্বভাৱবোৰ মই নোহোৱা কৰিব পাৰিম সেইখিনি মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে সি মোৰ ল'ৰা বেয়াবোৰ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ভালখিনি তাৰ ভিতৰতে আছে কিন্তু তাক আইনৰ ফালৰ পৰা শাস্তি দিয়ালে যদি সি তোমাক বেয়া পোৱা হৈ যায় नपाई लवली लवली लवली को रसो को <laughs> हर पाले कौन कौन तो है अपना निशा जुआई ने की लबो को ए तो लबो बोली को सोचे লাভলি <laughs> সি ঘৰত নাই চন্দ্ৰক মাৰিবলৈ গৈছে নেকি তাক আৰু এটা কথা কবি লগতে পাগলী বৈষ্ণৱীজনীকো মাৰি থৈ আহিবলৈ কবি ককাইদেউ আপুনি নিজকে কিমান চালাক বুলি ভাবিছে ল'ব আপোনাতকৈ হাজাৰ গুণ চালাক সি কালিয়ে চন্দ্ৰক এটেক কৰিছিলে কিন্তু সি চন্দ্ৰক এটেক কৰাৰ পিছতে জানিলে যে সি চন্দ্ৰৰ পুতেক অঁ তাৰ জীৱনটো কোনে ধ্বংস কৰিলে সি জানিলে তাক সৰুৰ পৰা যেতিয়া নিচা খুৱাই খুৱাই আপুনি নিচাশক্ত কৰি পেলালে তেনেকৈ আপোনাকো নিচা খুৱাই খুৱাই নিচা শক্ত কৰি পেলাব লাভ নাই লাভ নাই আপুনি উঠিব নোৱাৰে আৰু তাৰ ড্ৰাগছ লৈ লৈ অভ্যাস হ'ল কিন্তু আপোনাৰ এয়াই প্ৰথম কালিৰ পৰা আজিলৈকে আপোনাক ড্ৰাগছ খুৱাই খুৱাই খুৱাই আছে আৰু এনেকৈ আপুনি আৰু এদিনমান খালে আপোনাৰ হাৰ্ট চাৰ্ট ব্লক হৈ আপুনি যাবগৈ আৰু আপোনাক বচাবলগীয়া ইয়াত আৰু কোনো নাই নহয় তাৰ মগজুটো কিন্তু বেলেগ প্লেন চলি আছে অল দ্য বেষ্ট এইখিনি ড্ৰাগছ খাই দিব ভাল পাব বাই কোন আছ তই কেনেকৈ জানিলি মোৰ দৰে সিও জানো তোমাৰে লোৱা নহয় মা সি কৰা বেয়া কামৰ বাবে সি শাস্তি পাব কিন্তু তাৰ লগে লগে তোমাৰ মৰমটো পাব নাপাব জানো মা আজি বিশটা বছৰে তাক দিবলগীয়া মৰমখিনি মই তাক দিম পিতাই তাৰ মনত থকা কষ্টখিনি নোহোৱা কৰিবলৈ মই সকলো কৰিম মা কিন্তু পিতাই এটা কথা তাক লগ পোৱাৰ পাছত যদি মই তাক বেছিকৈ মৰম কৰোঁ তই কিন্তু বেয়া নাপাবি দেই তোক মই সৰুৰে পৰা পাইছোঁ নহয় সি আজিলৈকে মোক পোৱা নাই অ' কচোন সি ক'ত আছে তই জান আমি জানো কুশ তুমি লবক লগ পাইছা কোৱাচোন সি কি ক'লে সি বৰ কষ্টত আছে অ মা সি নিচা এৰিব খোজে ভাল মানুহ হ'ব খোজে মাৰ ল'ৰা হ'ব খোজে দেউতাক সুস্থ হোৱা চাব খোজে দেউতা তই দেউতা বুলি ক'লি যে সি লগ পাওঁতে দেউতা বুলি কৈছিল তাৰ কথাটোহে কৈছিল হ'বগৈ পইচা আৰু অলপ লাগিব আজি এইখিনি পে'মেণ্ট কৰি দিম কাইলৈ যদি লাগে দুই এক লাখ দি দিম কাইলৈ তুমি উলিয়াব নালাগে মই দিম তুমি আকৌ কিয় দিবা পইচা আছে নহয় হোটেলৰ পে'মেণ্টখিনি লোৱাই নাই বৈষ্ণৱীৰ হাততো আছে তাইৰ পইচাখিনি খৰচ নহওক বুলি এনেকৈ মেনেজ কৰিছোঁ চন্দ্ৰৰ বাহিৰে তুমি কোনোৱেই নাই কাৰ কাৰণে খৰচ কৰিম এতিয়া তোমালোকৰ বাহিৰে মোৰো কোনো নাই মোক বন্ধু হিচাপে কিবা অকণমান কৰিবলৈকো সুবিধাটো দিয়া হ'ব হ'ব দিবা বাৰু এতিয়া ব'লা আজি টেষ্টখিনি ভালকৈ কৰিব পাৰিলে কাইলৈ ৰিলিজ কৰিব পাৰিম অঁ ব'লা গোসাই গোসাই তই ক'লৈ যাওঁ মাক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিওঁগৈ ৱাৰে পৰা হস্পিটেলতে আছে নহয় তুমি যাব নালাগে আমি হস্পিটেললৈকে গৈ আছোঁ বৈষ্ণৱীক পঠাই দিম তুমি ঘৰলৈকে যোৱা তই কিবা খালি খালোঁ মোক মিছা কথা কৈছ মোৰ চকুলৈ চাই কৈছোঁ সঁচাকৈ কিবা খালিনে মোৰ বৰ ভয় লাগিছে অ' বিষ্ণু হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে দেউতাক কাইলৈ ৰিলিজ দিবই দেখোন দেউতি ঘৰলৈ আহিব কিন্তু মৌজাদাৰটো বাহিৰতে আছে হ'ব তই চিন্তা কৰিব নালাগে আমি আছোঁ নহয় হিমাংশু তুমি পইচা কেইটালৈ হস্পিটেললৈ যোৱা মই ইয়াক কিবা এটা খুৱাই আনো মই বাহিৰে বাহিৰে গৈ আছো ঠিক আছে ব'ল পিতাই ল'ব ক'ত আছে জানো তাৰ কাম শেষ হ'লে সি আহিব মা কি কাম তাৰ আজিৰ এই অৱস্থা কৰা মানুহটোক সি শাস্তি দিবই পিতাই তাক আইন হাতত তুলি ল'ব নিদিবি সি ক'ত আছে ক মই তাক বুজাম ক'ত আছে নাজানো কিন্তু সি আৰু ভুল কাম নকৰে মা বৈষ্ণৱী তুমি ঘৰলৈকে যোৱা কুশই অকলে অকলে ঘৰত থাকি থাকি চিন্তা কৰি হস্পিটেললৈকে আহিব খুজিছিলে মই আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰাই পঠিয়াইছো আপুনি পঠাই থৈ আহিলে সি দেখোন এইমাত্ৰ মাকৰ লগত কথা পাতি গ'ল কি কথা পাতি গ'ল কেতিয়া আৰে মই এইমাত্ৰ তাক ঘৰলৈ পঠিয়াই থৈ আহিছো এইমাত্ৰ অ কি কথা কৈছে আপুনি পিতাই মোৰ লগত আধা ঘণ্টা কথা পাতি এই মাত্ৰ ওলাই গৈছে নাই নাই তেন্তে তোমাৰ লগত কথা পতাটো কুশ নহয় ল'ব লবই হয় আচ্ছা কোনফালে গৈছে সি মা কিন্তু পিতাই এটা কথা তাক লগ পোৱাৰ পাছত যদি মই তাক বেছিকে মৰম কৰোঁ তই কিন্তু বেয়া নাপাবি দেই তোক মই সৰুৰে পৰা পাইছোঁ নহয় সি আজিলৈকে মোক পোৱা নাই অ কচোন সি ক'ত আছে তই জান ল'ব কলৈ যোৱা লব লব তুমি কুশক ঘৰত থৈ অহা নাই যাওঁ কুশক থৈ আহিলো বৈষ্ণৱে বোলে এইমাত্ৰ কুশক লগ পাইছে কেনেকে হব কি কি কৈছা সি লবই হয় এইফালে গৈছে নেকি চাওঁ আহাচোন বোলা বোলা এটা ফুটকলি ল'ৰাৰ জালত মই পৰিব নোৱাৰোঁ হাৰিব নোৱাৰে প্ৰকাশ ৰঞ্জনে বৰকটিকীৰ বংশ সাধাৰণ পৰিয়াল এটাৰ বাবে ধ্বংস হ'ব নোৱাৰে সি কিবা এটা কৰাৰ আগতে মই খেলখন শেষ কৰিম এইবাৰ জিকিম মই কিন্তু মই জিকিবলৈ হ'লে মই বাচি থাকিব লাগিব অঁ বাচি থাকিব লাগিব কত যাবটা তো মোক একদিন নগৈবি তই কি গেল খেলি আছো মই সব বুঝি পাইছো জানিলা তো ভালে হল কিন্তু তই মোৰ লগত খেলা খেলটো কচোন তই কাক এনেকে তই বুলি কথা কৈ আছ তোক কৈছো ভিতৰলৈ বল এই তই মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছ যে ভালে ভালে যাবিনে পুলিচ মাতিম তোকো তোকো আনিব মই নিজেই পুলিচৰ ওচৰলৈ যাম চাৰেণ্ডাৰ কৰিম কিন্তু চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ আগত মোক কৰিবলগীয়া দুটামান কাম আছে ব'ল ভিতৰলৈ পস্তাবি পস্তাবি তই ভুল কাম কৰিছ তোকটো মোৰ নিজৰ বুলি ভাবি পস্তালোৱে তোক ব্ৰেইনৱাচ কোনে কৰিলে বৈষ্ণৱীয়ে তাই চাগে নিজে বাচি গ'লে খুব চন্দ্ৰ ল'ৰা বুলিয়ে কৈ দিলে হ'ব পাৰে মোৰ দৰে একে দেখিবলৈ আন এটা ল'ৰা কেনেকৈ থাকিব পাৰে আৰে বৈষ্ণৱী ল'ৰা নহয় জানো একে হ'ব পাৰে পাৰে কিন্তু বয়স একে কেনেকৈ হ'ব পাৰে মৰা নাই माड़ी पर